something something چیزی یک چیزی something Is something wrong? Is something wrong? Is یعنی است something چیزی something is یعنی چیزی است wrong یعنی اشتباه is something یعنی آیا چیزی wrong اشتباهه Is something wrong یعنی آیا مشکلیه؟ آیا چیزی اشتباه شده؟ خیلی کاربرد داره و خیلی استفاده میشه نه تنها این جمله و این عبارت بلکه کلیه جملاتی که در این درس ها خدمت شما تقدیم میشه بسیار کاربردی و مورد نیازتون هستن. Is something wrong آیا مسئله اشتباه است آیا مشکلی است Is something wrong Is something wrong Tell me something new. Tell me something new. Tell me یعنی به من بگو فعل tell یعنی گفتن در ابتدای جمله اومده ساختار امری می به من مرا tell me به من بگو something چیزی new جدید دوستان در مورد تلفظ TH در something باید دقت بکنید سامتینگ نیست در مورد تلفظ THش باید دقت بکنید که مثل 3 تلفظ میشه زبونتون پشت یا زیر نیش دندون بالا سعی میکنید بگید سه سه سارا میشه something something میشه چیزی همچنین در مورد تلفظ ای در something باید دقت بکنید که بین ای و ا something something پس something نیست something هم نیست something something یعنی چیزی new جدید something new یعنی چیزی جدید tell me something new چیزی جدید به من بگو tell me something new tell me something new